Oh merde, désolé mec. oh désolé, je vais te relever évidemment. Oh toi, on t'a achevé. On t'a achevé. On n'a pas d'air de On t'a achevé. Oh, enregistre.